құрметті достар міне біз ә, кешегі динара кафесінде болған жағдайға байланысты алмалы аудандық прокуратурасына келіп қыздармен арыздарын түсіріп жатыр қазір яғни жүз жетпіс төртінші бап бойынша болмаса э, жүз қырық бесінші бап бойынша қылмыстық іс қозғау туралы э, бұлар өз кезегінде біз бөлім бастығына кіріп шықтық қуандық ғаділет қуандықұлына бір қызығы осында келе тұрып енді тілдік құқықтары шектелгендік пен арызданып жатыр бұл қыздар бұл прокурор ғимаратында өздері жаңағы заң бұзып отыр мына жетісу көлік прокуратурасының азаматтарды қабылдау күндері деп көрсетіліп отыр қазақстан республикасының тіл туралы заңының жиырма бірінші бабын өздері бұзып отыр деуге кім боласыз дежурный прокурор мынау мынау ненің ба жетісу беріп иә неге заң бұзып тұрсыздар сіздер өздеріңіз прокуратура болып алып қандай заң шықсаңыз көрсетейін сізге айтыңызшы күнде өтіп көрмей жүрсеңіз мен қазір келдім екі минутта байқадым аты туралы ма а аты бойынша енді прокурор прокуратура болып егер заң қандай нормасы бұзылып тұрғанын білмесеңіздер мен білмеймін онда сіздер жұмыстан шығып кете берулеріңіз керек қой мен айтпай ақ қояйын қандай заң бұзып тұрғаныңызды өзіңіз келіңіз көріңізші көріп тұрмын сіз аты бойынша да не бойынша алматы көлік прокуратурасының иә қай жерде қандай заң бойынша иә жазып кетейін айтып кетейін сізге қазіргі уақытта ішкі вывескалар ауысты бірақ сыртқы вывескалар қазір заказ беріп қойдық э, орындалып бізде конституцияда қалай деп белгіленген жетінші бапта жетінші баптың екінші тармағында былай деп көрсетіледі иә мемлекеттік органдар және өзін өзі атқару органдарында орыс тілі ресми тілінде қазақ тілімен тең қолданылады дейді иә дұрыс айтасыз иә қазақ тілінде жоқ нәрсе орыс тілінде тұра алмайды деген сөз мынау қате ма онда қазір менің көзімше алып тастаңызшы сіз мынаған жауап беріңіз осыған жауапсыз ғой алмалы аудандық прокуратурасы өздері кешқылан прокуроры көрсетті олар дұрыс жазылып тұр сіздерде қате кетіп тұр мынаны қазір э, дереу алып тастаңыздар өйткені орыс тілі жеке тұра алмайды біздің конституцияны туындайтын сол орыс тілі не қазақ тілінің астында тұрады не оң жағында тұрады күнделікті деген сөзге келіспей тұрсыз ғой дұрыс айтасыз мен келіспей тұрмын жетісу көлік прокуратурасы қазақша жазылған енді мен тері болуым керек қой анау дұрыс емес қой иә тек қана бір сөзде иә заказ бергенде қате кеткен иә оны түзейтін боламыз барыңыз алып тастаңыз иә қазір алып тастаймыз мен қадағалап тұрамын осы жерде алып тастамай кетпей болмаса қазір мен осыған қарап жауапты прокурорды шақырып сіздердің үсттеріңізден хаттама толтырып прокурордың үстінен прокурор хаттама толтырады қазір сегіз жүз бесінші бап бойынша аламыз боламыз оны рахмет хабарласқаныңызға аты жөніңіз есіміңіз бола ма менің есімім мейірман қалмаханұлы шекеев тілдік құқығым бұзылып жатса ауыратын заңгермін дірілдеп кетемін барлық қазаққа барлық мемлекеттік қызметкерлерге осындай ауруды тілеймін мен бізде рахмет бір кезде бізге айтқаныңызға мен айтпасам көрінісі мүмкін орындаушылар осы жаңа ғана ауысты ғой өзіңіз білесіз облыстар ауысқан кезде аты жөніңіз кім жарайды данияр ескенов аға бөлім прокуроры алматы прокуратурасы